Sorry ah, napaghintay ba kita? Nasa CR kasi ako kaya ngayon ko lang nasagot yung tawag mo. Hindi. Okay lang. Um, si Junmar nasaan? Mm, ayun, naggrocery. Eh, naubusan na kasi siya ng stocks dito. Ah, uh, eh, magla-lunch na din kami. Alam mo naman. May papasabi ka ba? Wala naman. Ang tagal ko na kasing tumatawag sa kanya eh. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Gusto ko sana siya makausap eh. Hmm, bakit? May nagawa ba sa siya, sa'yo? May atraso ba siya? Loko talaga yun. Masyado pa pasaw eh. Uh, pwede ko bang malaman kung sino ka? Ay, sorry. Um, Casey nga pala. Uh, girlfriend ako ni Junmar. <laughs> talaga? Kailan pa? Mm, six months na kami. Eh, ikaw, sino ka? Lagi ka nga niyang kinikwento sa akin eh. Alam mo, gusto ko yung ugali mo. Sana makapag-bonding din tayo. <laughs> Yun ba yung pakilala niya sa akin? <laughs> for 8 years. But it's okay. Ngayon, masagot yung mga tanong kung bakit nagiging cold siya sa akin. Kung bakit wala siyang oras sa akin. Rachel, hindi ko alam. Sorry. You don't have to be sorry. Baka kasi, nagkulang ako. Baka naging boring na ako. Baka nabibigay mo na yung saya na hindi ko kaya mabigay sa kanya. Ayun naman ang mahalaga eh. Maging masaya siya. Kasi mahal na mahal ko siya. Rachel, masakit sa akin na may nakikita ako ibang babae na umiiyak. Lalo na nasasaktan. Pero alam ng Diyos na hindi ko yun alam. Kayo lang tayong biktima dito. Masakit sa akin malaman ngayon yung ginawa ni June Marco. talagang <laughs> natitira sa akin at hindi ko alam kung ano mangyayari kung pati siya mawawala. <laughs> Sorry. No. Thanks to you. Thanks for being there for him. Huwag mo lang sabihin sa kanya nag-usap tayo ah. Basta yung pangako ko, ah. Oo, oh, pangako. Hindi yan nag-aamusa sa umaga. Kape lang yan, okay na yan. Sa gabi, hindi na nakakatulog kapag hindi naliligo. Kailangan painitan siya ng tubig. Hindi rin yan kumakain ng isda. Oo, kasi tulog takot siya sa tinig. Kaya mahal na mahal ko Ang weird, di ba? Kaya mahal na mahal ko rin siya. Sana patawad mo ako rin. Hindi mo kasalanan. At Mar, Napatawad ko na rin siya. Sino nga ba ang dapat mong piliin? Yung noon na gusto mong balikan o yung ngayon na ayaw mong saktan? Nakakalito, di ba? Nakakalito naman talaga. Lalo na kung naglalaban ang puso't isipan mo. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Huwag mo nang dugtungan pa ang kabanatang tinilin niyang wakasan. Na huwag mo nang bigyan ng chance. Chance na saktan ka ulit sa pangalawang pagkakataon. Dahil kung nagawa niya nung una, hindi imposibleng magawa niya ulit ngayon. Yung gusto mong pakinggan ang isip mo. Na nagsasabing, bigyan mo na lang ng halaga yung taong binibigyan ka ng importansya. Yung taong nagpaparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga. Yung taong dahilan kung bakit ka nakabangon sa pagkakadapa mo sa kahapon. puso mo ay hindi pa rin makaahon at siya pa rin ang tinitibok na kahit dayain mo, ikaw lang din ang mahihirapan. At kahit paniwalain mo ang sarili mo na masaya ka sa pangkasalukuyan, pero ang totoo, nasasaktan ka pa rin at siya ang dahilan. At sa bawat pagtanggi ng isip mo na hindi mo na siya mahal, ay nadudurog ang puso mo. At sa bawat sakit na nararamdaman Huwag mong hayaang maramdaman din ang taong nagmamahal sa iyo ngayon. Kung sa tingin mo, hindi ka pa nakakawala sa nakaraan mo. At siya pa rin ang gusto mo. Palayain mo yung taong umaasang mamahalin mo rin pabalik. Lalo naman kung wala naman siyang ibang hiling. Kundi ang makita kang masaya. Maging patas ka sa kanya. Palayain mo siya para mahanap niya rin ang tamang tao para sa kanya. Huwag mong isipin sayang siya. Huwag mo rin isipin masasaktan mo siya. totoong mahal ka niya, maiintindihan ka niya, na kahit napapasaya ka pa niya ngayon, hindi pa din niya mapapalitan yung taong dahilan kung bakit ka nagmamahal. At kaysa patuloy mong dayahin ang sarili mo, bigyan mo na lang ulit ng puwang sa puso ang nakaraan mo. Everyone deserve a second chance naman eh. Malay mo sa pangalawang pagkakataong ibibigay mo, doon siya magbago. Dahil na-realize niya pamamaraan at pangkasalukuyan mo. Kasi hindi mo naman kailangan ng someone para maging masaya. Dahil ang tunay na kaligayahan, pinipili, hindi pinipilit. Kaya hindi mo kailangan piliin kung yung taong minahal mo noon o yung taong nagpapasaya sa'yo ngayon. Dahil mas masarap sa pakiramdam, yung matutunan mo munang mahalin ang sarili mo bago mo magawang magmahal ng ibang tao. Sabi ng iba, sayang tayong dalawa. Nang hihinayang sila dahil ang ating pagsasama'y tapos na. Pinapayuhan nila akong balikan ka. Pero ang puso ko ay iba ang dinidikta. Aaminin ko na sobrang naging masaya naman tayo. Lalo na nung bago pa lang tayo sa relasyong to. Maraming mga plano, pangako at pangarap. Mga pangarap na abot hanggang alapaap. Ikaw naman kasi ang unang ko ng ganito. Kaya kung makapag-effort ako ay todo. Pinuhos ko ang aking pagmamahal sa'yo. Maramdaman mo lang na mahal kitang totoo. Alam ko naman ako'y minahal mo din. Ginawa mo rin ang makakaya mo para sa atin. At nagpapasalamat ako sa'yo dahil doon. Kahit ang mga yon ay kabilang na sa nakalipas na panahon. Hindi ko nasabayan ang iyong pagbabago. At doon, talaga nanibago ako. Nag-iba ang lahat ng inakala ko. Parang ilusyon lang pala ang lahat na sa utak ko buo. Naging sobrang kampante mo na. Siguro kasi tayo ay matagal na. Yung tipong kampante na lahat ng pangako ay nabura dahil akala mo sa'yo di ako mawawala. Sinabi ko sa'yo ang mga hinanakit ko. Biglang di mo na ako pinansin imbes ayusin natin ang tayo. Ilang panunuyo nga ba yung ginawa ko sa'yo? Para ibalik na ang dating tayo. Pagkatapos ng halos walang katapos ang panunuyo ko sa'yo. Sa wakas ako na rin ay pinansin mo. Nangako ka pang ikaw na ay magbabago. At muli ako'y nagtiwala na naman sa'yo. Panandalian Babalik na naman ang mga pangyayari ng kahapon. Gusto ko pa sanang ipaglaban ka. Gusto ko pa sanang piliin ka ulit at sabihin sa iyo na mahal kita. Pero ako ay nauubos na pala. Nauubos na ang sarili ko dahil mahal kita. Wala nang natira. Wala na nga talaga. Tapos na ako sa laban na to, kaya pasensya ka na. Kahit di man ako naging perfecto para sa'yo, kahit marami akong naging pagkukulang nung tayo, Masisiguro ko sa'yo na minahal kita ng totoo. Minahal kita higit pa sa sarili ko. Pinili kita dati ng paulit-ulit. Kahit paulit-ulit na din ang sakit. kang binaliwala. Alam kong nasasaktan ka pa rin dahil ako'y wala na. Tingin mo siguro na ako'y makasarili dahil pinitiwan kita. Ngunit hahayaan kitang tingnan mo ako ng ganyan kaysa piliin kong mawala ang sarili ko ng tuluyan. Ngayon, ako'y masaya dahil ako'y gumaling na. At ang sarili ko'y unti-unti ring bumabalik na. May kalakit ng ngiti sa pagharap sa bawat umaga. Dahil sa pagkakataon to, ang pipiliin ko ay ako muna. At para sa'yo, Hiling ko ang pagalingan ng puso. Hiling ko na ngumiti ka pa rin ng buo. Sana matutunan mong piliin din ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng laban ay ang maipapanalo.